rek Bali Iya sekolah kudu menta doa keela Ka Ibujeng Bapak gurus và hương lan rek Bali bisa sekolah kudu menta duaa keela Ka Ibujud